ဘဝတစ်ခုတည်းလှုပ်ရှားရင်လေအခြေရဲ့ရင်းနှီးများနဲ့လုံးမပါနေခဲ့အိမ်ကိုလွမ်းလာပြီးကိုနေတဲ့မွေရမြေပြန်ခြင်းပြီးတကယ်ပြန်ခြင်းပြီးဘယ်လိုရှိစေရည်တည်မလဲပြန်တွေ့ မှာယုံဝိထုတွေယူတသွေးဆောင်လဲအမြင်တွေပြောင်းလဲ ဝင်စမ်းချောင်းလေးရနဘေးထိုင်ရင်မောဖြေပူလောင်လုံးနဲ့မြို့ပြရိတ်ကယုံထွက်ဆဲအိမ်အပြန်လန်းကလေးရေမျောကြီး